uh, cara hidup tak kena ia pucuk daripada akidah maka hidup pun jadi rusak Allah Ta'ala kehendak nak jadi Raja Balqis ni masuk Islam dan berime kepada Allah hebatnya Nabi Sulaiman siapa ke Raja Balqis tengok tu berasa halah selalu dah sebab kita ada tengok dalam tafsir ni Masya Allah Nabi Sulaiman istana dia saja ni oh lebih light tahu daripada istana Raja Balqis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ۖ قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ayat 43 dan 44 surah An-Naml dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu ialah apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain dari Allah. Habal Qis. Yang Allah Ta'ala firman, apa boleh dia sembah matahari? Ini ha, dah pucar dia. Pucar daripada Zame turun temurun dia panggil daripada Zame tok nenek dia lagi Balqis ni nama dia Balqis binti Sharahil. yang mana orang belum pada dia tu duduk semuh matahari sejak daripada lama-lama mari dah bermari Zame dia pun Wallahu alam dah tak ada saya tak ada maklumat katanya bapak dia tok nenek dia tu jadi raja ke tak wallahu alam tapi masyhur dengan raja perempuan di Yaman tua pada zaman itu dia panggil raja eh Himyar di satu empire ataupun satu uh, eh, kerajaan yang besar iaitu nya sabak yang Allah Taala sebut di dalam Quran surah sabak. nanti kita akan temu sekali lagi apabila sampai juzuk yang ke-22 dalam surah sabak. Semua selain daripada Allah. Lepas tu kita yakin katanya orang pada zaman-zaman tu yang tidak sapa seruai Nabi, seruai Rasul, maka dia glewing cara hidup dia, akidah dia, pegangnya dia, uh, cara hidup tak kena. Dia pucat daripada akidah. Maka hidup pun jadi rusak. Allah Ta'ala kehendak nak jadi Raja Balqis ni masuk Islam dan beriman kepada Allah adalah melalui Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab tu Allah ayat katanya innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya adalah ia iaitu raja Balqis ni pada masa itulah belum pada dia masuk belum pada dia memeluk Islam ataupun belum dia pada dia berime dengan Allah Subhanahu wa taala dia ni termasuk dalam golongan puak-puak yang kafir. Lama mana dia duk sembah matahari, siang malam, siang malam. Hang gitulah. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh sikit. Satu, dua, tujuh, tiga. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa yang menghalang Balqis daripada memeluk Islam sebelum itu ialah benar-benar yang lain yang penuh ia menyembahnya. Iaitunya, hak cerak-cerakan ia sembah matahari. Kerana ia dilahirkan dalam masyarakat penyembah matahari. Tetapi setelah ia berangkat menghadap Nabi Sulaiman, maka dapatlah ia melahirkan imenyo dengan dengan dengan bebasnya. Alhamdulillah. Boleh jadi hebatnya Nabi Sulaiman siapa ke raja Balqis tengok tu berasa halah selalu dah. Sebab kita ada tengok dalam tafsir ni masya-Allah. Nabi Sulaiman istana dia saja ni. Oh, uh, lebih lai tahu daripada istana raja Balqis. Sehingga apa? Apabila dibawa istana Balqis mari duduk di Palestin supaya saya ada rakyat belum pada ni lah. Diubah bentuk dia panggil com rupa istana tu Nabi Sulaiman sengaja suruh orang-orang kerja dia tukar daripada hodok depan jadi belakang warna tu jadi warna ni apabila Raja Balqis jalan daripada Yaman mari ke Palestin. Bila siapa apa? Nabi Sulaiman raya. Qila laha. Udkhuli as-sarh. Setelah itu dikatakan kepadanya. Maknanya setelah dia sapa dah. Ke Palestin. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah 1274. Yakni setelah itu Balqis dipersilakan masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman yang diperbuat dari kaca. Cuba kita gambar kaca-kaca ni, eh dia kena masuk kalau zaman-zaman learning ni, dia kena masuk dalam rongan. Kaca ni asal dia cair belaka. Supaya dengan air itulah. Tapi apabila dibuat maka dia jadi kerah kaca apa cuba kita gambar katanya zaman-zaman dulu orang buat macam mana kaca. Ha ni ceraklah. Dia kena ada kemajuan pada masa tu dibuat daripada kaca dan semasa ia hendak melalui halamenyo disengkonyo halame istana itu sebuah kolai ai sebab ayat nanti dah saya baca maksud ayat semula bila dijepuk Balqis masuk di dalam istana jale atas lata ni Balqis duk berasa katanya supaya jale dalam kolai ai Saton alik bawah tu supanya eh jalan atas air ni padahal jalan atas kaca sehingga Balkis selok betih dia takut basah padahal tak ada air ni gambar istana Sulaiman pada waktu tu Masya Allah yang sangat hebat yang sangat indah cantik dipersilakan masuk ke dalam istana ini Maka tatkala ia melihatnya, ni saya baca maksud dia dah. Tatkala ia melihatnya, siapa tengok tu? Balkis tengok istana saat ini Disengkonyo ataupun disangkonyo halaman istana itu sebuah kolai air. Masya-Allah. Hasibat hulujatan. Lujah artinya kolai air yang orang duk berni, orang duk mani. Serta ia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Selok betis. Wallah alam lah. Saya fikir sore boleh jadi ramai-ramai ni pakat dia nak tanya. Lepas tu Nabi Sulaiman tengok betis. Eh? Kau lagu mana? Wallah alam. Lepas betis tu aurat ke tak pada waktu tu? Pun Wallah alam. Belum pada Nabi Muhammad SAW. Setakat saya tengok di dalam tafsir ayatul ahkam tak ada aurat aurat ni yang ditutup dengan secara sempurna molek iaitu yang di zaman Nabi Muhammad lah, sallallahu alaihi wasallam tapi belum pada tu orang hanya dia tutup sekadar katanya hak manusia berasa malu ha maka dia katuk katuk katuk kelubung katanya apa ni nak kata masjid supaya dengan syariat Nabi Muhammad ni ya tak ada lagi sebab itulah Raja Balkis selok beti pada waktu tu sehingga Allah Taala royak di dalam Quran katanya selok beti. Wa kashafat an saqaiha. Saq dalam bahasa Arab saqun artinya beti. Maka dia selok betihnya. Nabi Sulaiman berkata, "Qala, apa? Innahu sarhum mumarradum min qawarir." Nabi Sulaiman royak kepada Balkis katanya sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. Bukan eh, kole air dak. Tapi jale tu berasa katanya air dak alik bawah. Cuba kita gambar tengok apa? Gambar-gambar, gambar hak sungguh. Orang duduk atas perahu, buat kau air tu jernih. Supaya dengan perahu tu duduk Duk ke apa? Duk hanyu. Supang dengan bukit duk dalam air duk. Nak oyak katanya, siapa ke patak boleh tengok air. aning ha, bukit benda pelik duk yang ada pada zaman sekarang ni Gitulah. Nah, dalam dalam uh, adik bawah pula ni, saya baca ni. Disengkonya menyisi pakaian sehingga kelihatan dua betihnya. Melihatkan yang demikian, Nabi Sulaiman menerang kepadanya bahawa apa yang disengkanya itu bukanlah air tetapi ia diperbuat dari kaca. Alhamdulillah. Bila Balqis mendengar mendengar yang demikian Balqis berdoa. Nah, Balqis berdoa, wahai Tuhanku. Saya caya katanya apa? Balqis pada waktu itulah hati dia berubah daripada hak dia duduk kafe sebelum pada ni lepas tu boleh jadi Kata-kata Nabi Sulaiman kepada dia royak so so so so hubungnya dengan akidah dan mitok dia memeluk agama Islam. Balqis pun sebut, "Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganyayai diri sendiri. Maknanya aku zoning diri aku lama dah duk semoh beran eh duk semoh matahari sejak daripada zaman-zaman mari dah lepas tu kaum aku orang aku semua pun semoh matahari semua tapi hari ni wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada kepada Allah Tuhan sekalian alam. Ha, ini berimir lah. Raja Balkis Dalam nota kaki ada lagi. Satu ruwa tujuh lima. Yakni pada pada saat itu Balkis bertambah insaf. Lalu menyatakan sesalnya tentang perbuatan syiriknya. Pada masa yang lalu. Dan dengan itu ia menegaskan lagi tentang iman dan Islamnya kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Ni saya tak ada maklumat dah. Katanya Raja Balqis ni lahir pada tahun berapa, mati bila, mati mana, tak tahu. Ini ha, kena pergi tengok semula di dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama hubungi dengan orang-orang penting pada zaman-zaman dahulu. Dia cakap lah, dia kena ada. Nah, bukan mari pasang loy-loy, katanya tak tahu tua tuan mari mana, akhir mana, Terutamanya ada satu buku. Nah, saya baca dah tapi tak ingat nak pergi gambar, nak pergi royak, mai royak kepada kita. Balqis, dia panggil Ratu Sabak. Dalam buku, asalnya buku tu bahasa Arab, orang okay, terjemuh jadi bahasa Rumi. Iaitunya, seratus tokoh wanita teladan. Tauladan. Maknanya, seratus orang, dia hipung orang-orang tino, hok jadi contoh teladan kepada sekalian Adam termasuknya iaitu nya Hawa nah isteri Nabi Adam apa tu uh, Hajar Nabi, uh, isteri Nabi Ibrahim Sarah raja Balqis patu mari akhir iaitu nya isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi dan ada juga disebut isteri setengah-setengah para sahabat radhiyallahu anhunna jami'a ah. nah tu hubungnya dengan orang-orang perempuan. Lepas tu kita akhiri apa ni kisah Balqis sekat ni. Lepas tu bawa masuk ayat 45 selepas daripada ni iaitu hubungnya dengan puak-puak Samud. Kaum Nabi Saleh. Lepas tu beberapa kisah lagi, kisah Hana bin Lut dengan kaum dia hok main jatah sama jatah. Lepas pada tu pula hubungnya dengan akidah hubungnya dengan cara manusia nak berpegang teguh dengan ajaran Allah sehingga kita akan boleh dengar sikit lagi perkataan yang Allah Taala sebutnya a ilahum Allah lima kali yang Allah Taala sebut a ilahum ma'allah adakah ada tuhan lagi selain uh, bersama dengan Allah ha ni sakut dengan ayat-ayat akidah bahawa lepas pada tu pula akhir-akhir suratul namli ni Allah Ta'ala sebut hubungi dengan alamat tanda kiamat yang besar iaitunya akan timbulnya menatai daripada bombing dah bahasa manusia sama-sama manusia ni tak erti dah kecek tak erti dakwah rakyat gapo Islam pun orang tak sedengar belaka dah sehingga Allah Ta'ala waktu baik أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا la yuqinun Allah ayat katanya kami buat keluar nate daripada bombing mari kecek dengan manusia sebab apa semua manusia duduk atas muka bombing tekah tu tu dia jadi tak ada pergi mana dah dengan agama tahu habis agama siapa kau nate kena kecek panggil manusia hei manusia buat apalah mu tak yakin buat apalah mu tak sejadi orang berjuruh tak sejadi orang baik ha tu tak ada eh yang Allah tak ada firman hubungnya dengan gapo ha ha ha hari kiamat nanti kita insya Allah kita akan gi soso ne tak ada kena gaduh gapo ni saya rerai rerai gi kalau mati dulu pun maknanya akan ada lah orang mari gati baca kepada kita anak pagi anak pagi insya Allah. Nah, wallahu a'lam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.